वेलकम फ्रेंड्स टैली प्राइम सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और आज की ये वीडियो टैली प्राइम की है और टैली प्राइम में सीखेंगे क्या हम देखिए कई स, कई बार से क्वेश्चन ये आ रहा है कि सर मेरा जीएसटी ही नहीं कैलकुलेट होता है जबकि जीएसटी को लेकर के तो बहुत ही ज्यादा वीडियोस बना चुका हूं मैं लेकिन समस्या है तो सॉल्यूशन भी देना पड़ेगा तो इस वजह से ये वीडियो बना रहा हूं देखिए जीएसटी ना कैलकुलेट होने के पीछे कई कारण हो सकते हैं एक तो आपने ठीक से जीएसटी सेट नहीं किया ठीक है आपने जीएसटी ऑन ही नहीं किया ये दूसरा कारण हो सकता है या तीसरा कारण ये भी हो सकता है कि आप बिगिनर स्टूडेंट हैं और पुराना कोई टैली का वर्जन आपने रखा है और उसको आप यूज कर रहे हैं ये तीसरा कारण हो सकता है चौथा कारण क्या हो सकता है कि आप 2017 के पहले का पहले का कंपनियां बना के रखे हैं 2017 के पहले एक कंपनी यूज कर रहे हैं और उसमें जीएसटी आप खोजना चाहते हैं तो जुलाई 2017 के पहले आप खोजेंगे तो उसमें आपको जीएसटी नहीं मिलेगा अब बात कर लेते हैं टैली प्राइम में क्यों नहीं कैलकुलेट होता है भाई टैली प्राइम तो नया है और कंपनी भी हम बनाए हैं 2019-20 इस तरह की कंपनी कोई बना रखी है इसमें क्यों नहीं कैलकुलेट होगा हो सकता है आपने जीएसटी ऑन ही ना किया हो अगर ऑन भी कर दिया तो भी ऑन करते समय उसमें गलती कर दी हो अगर वहां भी गलती ना की हो तो परचेज का लेजर बनाते समय गलती कर दिया हो इन्हीं सब की बात आज हम करने वाले हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहां पर दुर्गा किराना स्टोर नाम से एक कंपनी है ठीक है और यहाँ पर डेट पड़ी हुई है अब चूंकि फाइनेंशियल ईयर की बात है तो मैं आपको दिखा भी देता वर्ड के साथ यहाँ से प्रेस कर सकते हैं फाइनेंशियल ईयर के लिए तो यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर वाला बॉक्स ओपन हो जाता है आप ये देख सकते हैं ये पीरियड इसमें बीस इक्कीस दिखा रहा है तो आप निश्चिंत रहिए बीस इक्कीस वाले फाइनेंशियल ईयर में हम हैं डेट चेंज कर सकते हैं टू प्रेस कर प्रेस करके यहाँ पे बीस कर देता हूँ तो यहाँ पे अब डेट चेंज हो जाएगी तो हम एक मई 2020 में आ चुके हैं देख देख लीजिए यहाँ पे एक मई 2020 दिया हुआ है ठीक है तो यहाँ पे डेट तो हमारी चेंज हो गई अब हमको क्या करना है जीएसटी के डिटेल्स देखने हैं तो आइए देखते हैं तो सबसे पहला काम की एफ इलेवन प्रेस करके आप जीएसटी ऑन कर लीजिए ऑन है कि नहीं है चेक कर सकते हैं जैसे मैं चेक कर रहा हूं यहाँ पे देखिए जीएसटी नो लिखा हुआ है तो सबसे पहले तो आप इसको यस कर दीजिए डबल क्लिक करेंगे तो ये यस हो जाएगा अब जैसे ही यस होगा तो ये विंडो ओपन होगी अब अपना स्टेट देख लीजिए कई बार स्टेट आप गलत चूज कर लेते हैं तो इसके वजह से भी दिक्कत हो जाती है मेरा स्टेट है उत्तर प्रदेश चूज कर रखा है गोवा तो कहां से आएगा तो यहाँ उत्तर प्रदेश चूज करना पड़ेगा तो ये चूज कर लिया उत्तर प्रदेश ठीक है अब ये कह रहा है if the state is change here then your transaction invoice printing report and return will be impacted प्रभाव पड़ेगा तो पड़ेगा इम्पैक्टेड यानी प्रभाव पड़ना तो एंटर प्रेस करता हूं यहां पर कंपोजिशन और रेगुलर में आपको अभी रेगुलर रख लेना है एंटर प्रेस कीजिए नीचे आइए 1 अप्रैल 2020 से ही एप्लीकेबल हो रहा है अपना जीएसटी आईएन डाल दीजिए टैली इसको वेरीफाई कर देगा मंथली फाइल करेंगे जीएसटी एंटर प्रेस करके यहां पे आ जाइए रिवर्स चार्जेस को अभी नो रखता हूं रिवर्स चार्जेस बाद में समझेंगे यहां पर वाई प्रेस कर दीजिए set alter set oblique alter GST rate details को अल्टर कर दीजिए आप यहां पर आ जाएंगे तो यहां पर by default GST rate set करना है टैक्सेबल यहाँ पे रहेगा और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जीएसटी रेट जो सेट है वो 18 परसेंट सेट है मैं अठारह ही परसेंट रहने देने वाला हूँ यहाँ पे कंट्रोल ए प्रेस कर देता हूँ जैसे कंट्रोल ए प्रेस करेंगे तो ये अब एक्सेप्ट हो जाएगा और एक्सेप्ट होने के बाद इस पूरे को एक्सेप्ट कराना है देखिए टीडीएस नहीं चाहिए तो टीडीएस को आप नो कर सकते हैं डबल क्लिक कर दीजिएगा ये नो हो जाएगा ठीक है ना अब सब कुछ हो गया कंट्रोल ए प्रेस कर दीजिए जीएसटी आपका इनेबल हो गया ठीक है अब जीएसटी इनेबल हो गया तो जीएसटी लग भी जाना चाहिए तो यहां पर वी प्रेस कर लेता हूं ठीक है सीधा कहा जाते हैं चलिए सेल्स वाउचर खुला हुआ है सेल्स में ही आ जाते हैं कोई भी एक डेटर पार्टी उठा लेते हैं लाइक ये उठा लेते हैं हम ये डी तो ये एक डेटर पार्टी है और एंटर प्रेस करते हुए ये सारी डिटेल डिस्पैच की डिटेल है जाएगा तो किसके थ्रू जाएगा कौन लेके जाएगा करियर एजेंट का नाम क्या है बिल वगैरह और जिस चीज के थ्रू लेके जाएगा लाइक गाड़ी से लेके जाएगा तो गाड़ी का नंबर वगैरह यहाँ पर जीएसटी आई नंबर आप चाहे तो फिल कर सकते हैं यहाँ पर आगे सेल्स अकाउंट का ले जाना जाएगा अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि हम आशीर्वाद आटा बेच रहे हैं सेल्स वाउचर में बेचा जाता है खरीदा नहीं जाता है तो ये आ गए अब आशीर्वाद आटा आ गया यहाँ पे ठीक है इसकी एक्सपायर प्रेस कर देते हैं यहाँ पर आ जाते हैं ठीक है अभी ये जो एक्सपायरी यहाँ आ रहा है इसको सेट करने के लिए हमको वापस जाना पड़ेगा स्टॉक में ठीक है तो यहाँ पर जो आशीर्वाद आटा का स्टॉक बना है उसको अल्टर करना पड़ेगा तो यहाँ पर आएंगे क्योंकि एक्सपायरी गलत तरीके से सेट की गई है तो इसको सही करने के लिए स्टॉक आइटम में आ जाइए अल्टर पर जाकर के और देखिए इसमें आशीर्वाद आटा है क्या कहीं देखिए ऊपर ही है एकदम सबसे ये देखिए ये आ गया यहाँ पे अब इसका सारा डिटेल यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं लाइक ये सब तो ठीक है यहाँ पर बैचेस की डिटेल को और एक्सपायरी की डिटेल को यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं चाहे तो ऑफ भी कर सकते हैं चलिए हम दिक्कत करेगा ये तो ये इसको ऑफ कर देते हैं अभी और जीएसटी एप्लीकेबल ही रहेगा और इसको एक्सेप्ट करा लेते हैं ठीक है तो ये एक्सेप्ट करा लिया अब आशीर्वाद आटा ले लेते हैं यहाँ से ये ले लिया सबसे पहले तो डेटर पार्टी जो हमारी थी उसका लेना इशिका ये डेटर पार्टी थी हमारी एंटरप्रेस करते हुए यहाँ पे आ गए ये सब एक्सेप्ट करा लीजिए यहाँ पे आ जाइए ठीक है अब यहाँ पे क्रेडिट लिमिट जो है एक हजार सेट किया गया है ठीक है ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्रेडिट लिमिट दिखा रहा है एक हजार तो एक हजार से ज्यादा का आप बेच नहीं पाएंगे उधारी में ठीक है अगर आप कैश करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन उधारी में हजार से ज्यादा आप नहीं बेच पाएंगे ये बात ध्यान रखिएगा तो अभी आशीर्वाद आटा कर लेते हैं तो ये आशीर्वाद आटा आ गया ठीक है अब यहाँ पर ये आ गया अब अब देखिए एक्सपायरी नहीं आ रहा है हट गया है ठीक है तो यहाँ पे क्वांटिटी कर लेते हैं तो क्वांटिटी इसकी कितनी है तो मान लीजिए अब ज्यादा लेंगे नहीं क्योंकि एक ही हजार है तो यहाँ पे कर लेते हैं बीस किलो ठीक है ये बीस किलो कर लिया हमने और रेट क्या लगाया रेट लगाया इसका पैंतीस रुपए किलो के हिसाब से ठीक है तो ये आ गया अब ये सात सौ रुपए हो गया अब यहाँ पर जीएसटी लगाते हैं तो कोई पहले से लेजर बना रखा होगा हमने जीएसटी का तो देखते हैं सीजीएसटी का है कि नहीं तो पहले से है अब जैसे ही सीजीएसटी लगाते हैं तो यहाँ देखिए अब सीजीएसटी आ रहा है ठीक है एक और कारण हो सकता है सीजीएसटी न कैलकुलेट होने के पीछे वो भी मैं दिखाता हूं अभी आपको यहां से अगर आप लेजर्स में आते हैं लेजर को अल्टर कर लेते हैं तो यहां अल्टर में जाते हैं और यहां लेजर को हमें अल्टर करना है तो एल प्रेस कर लेते हैं यहां से ये देखिए ये लेजर के लिए हमें जाना है आ, यहां पर हमें कौन सा लेजर चेक करना है सेल्स का लेजर चेक करना है तो यहाँ सेल्स अकाउंट का लेजर बना होगा इसको देख लीजिए आप ठीक है यहां पर जैसे ही आते हैं तो ये देखिए यहां पर अगर जीएसटी एप्लीकेबल है इसको नॉट एप्लीकेबल आप कर देते हैं ठीक है ये देखिए ये हो गया ये सब नॉट एप्लीकेबल कर दिया हमने अब अगर मैं एंट्री पास करने जाता हूँ वापिस से सेल्सी बाउचर में है हम और वही पार्टी लेते हैं ई डी यही था ना तो ये ले लेते हैं और एंटर प्रेस करते हुए यहाँ आते हैं अब यहाँ पर आए यहाँ पे आए यहाँ पे आए यहाँ पे आए यहाँ पे आ गए एक ही हजार का लिमिट भी है और यहाँ पे सेल्स आ गए अब यहाँ पे क्या कर लेते हैं आशीर्वाद आटा था ये ले लिया हमने ये आ गए क्वांटिटी डाल देंगे लाइक दस किलो करते हैं इस बार और रेट करते हैं इसका पैंतीस रुपए किलो एंटर प्रेस किया यहाँ पे आ गए एंटर प्रेस किया एंटर प्रेस किया ठीक है अब अगर आप सीजीएसटी लगाएंगे तो अब सीजीएसटी नहीं कैलकुलेट होगा क्योंकि सेल्स का लेजर आपने गलत तरीके से लगा दिया सेल्स के लेजर में आपने कुछ चीजें छोड़ दी जिसकी वजह से ये आपका जीएसटी नहीं कैलकुलेट होगा ठीक है ये बात ध्यान रखिएगा ऑन करते समय भी ध्यान रखना है सेल्स का लेजर बनाते समय भी ध्यान रखना है और परचेज का लेजर अगर आपने बनाया है परचेज वाउचर में एंट्री करने के लिए तो उस समय भी ध्यान रखना है वो अभी बताता हूँ कि कैसे वो करना है अभी इससे बाहर आ जाता हूं मैं बाहर आ गए अब बाहर आने के बाद क्या करना है अब इसको सही करना है लेजर को तो अल्टर पे चलना है अल्टर पे जाने के बाद लेजर में जाना है और लेजर में जाने के बाद कौन सा लेजर लेना है हमें हमें लेना है सेल्स अकाउंट का लेजर तो अभी देखिए सेल्स अकाउंट का लेजर जैसे ही मैं सही करूंगा तो ये सब जीएसटी कैलकुलेट होकर आने लगेगा अपने आप तो ये देखिए जीएसटी एप्लीकेबल तो एप्लीकेबल कर दीजिए यहाँ पे जीएसटी तो एप्लीकेबल ही है ठीक है और यहाँ पर आए और यहाँ पे ये गुड्स कर सकते हैं एंटर प्रेस कीजिए एक्सेप्ट करा लीजिए अब चलते हैं एंट्री पास करते हैं आपके सामने है सारी चीजें अब यहाँ से वही सिक्का डी जो जो डेटा पार्टी थी उसको ले लिया इसी का डी एंटर प्रेस किया एंटर प्रेस किया एंटर प्रेस किया यहाँ पर सेल्स अकाउंट का लेजर आ जाएगा अब जो भी आशीर्वाद आटा था ले लेते हैं ये ले लिया एंटर प्रेस किया यहाँ पे क्वांटिटी ले लेते हैं लाइक like, ट्वेंटी के कर देते हैं ट्वेंटी के ये हो गया और पैंतीस रुपए किलो रेट कर देते हैं ये आ गया सात सौ रुपए का बीस और यहाँ पे एंटरप्रेस करके एंटरप्रेस करके अब यहाँ पे जीएसटी लगाइए तो सी जीएसटी लगाया तो जैसे जीएसटी लगाएंगे तो ये आ जाएगा ठीक है आप एस जीएसटी लगा लेते हैं एसजीएसटी भी आ जाएगा तो ये देखिए एसजीएसटी भी बना हुआ है दोनों तिरसठ तिरसठ रुपए के हिसाब से आ गया अब इसको आप एक्सेप्ट करा सकते हैं ये एक्सेप्ट करा लिया उम्मीद करता हूं कि ये बात आपके समझ में आ रही होगी कि सेल्स में आपका जीएसटी क्यों नहीं कैलकुलेट हो रहा था ठीक है अगर आपने सही से एक्टिवेट किया है तो भी नहीं कैलकुलेट होता है तो ये कारण हो सकता है दूसरा दूसरा कारण क्या हो सकता है दूसरा कारण तब हो सकता है जब आपकी डेटर पार्टी किसी अलग स्टेट से बिलोंग करती हो लाइक उत्तर प्रदेश हमने किया है अब अगर मान लीजिए कोई डेटर पार्टी है लाइक मैं यहाँ पे कर देता हूं और अब ये डेटर पार्टी है ध्यान रखिएगा ये डेटर पार्टी है इसे सन्ड्री डेटर के ग्रुप में डाल देंगे तो ये सन्ड्री डेटर कर देंगे यहाँ पे और यहाँ मेंटेन बिल बाय बिल और ये सब अभी क्रेडिट लिमिट वगैरह सब छोड़ देते हैं ऐसे और यहाँ पर आकर के इसको एक्सेप्ट कराते हैं पहले तो देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पर अगर मैं पीछे आता हूँ लाइक कुमुद हमने बनाया है इसको मैं एक बार फिर से अल्टर करता हूँ अल्टर करना होगा तो कहाँ जाएंगे यहाँ पे देखिए ये ये अल्टर किया लेजर को अल्टर करना है कुमुद नाम था लेजर में तो ये देखिए कुमुद आ गया कुमुद ये लाइक कुमुद स्टोरी यही था ना तो ये ले लिया हमने अब देखिए यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा यहाँ पे स्टेट उत्तर प्रदेश है इनका लेकिन इस बार हम चेंज करने वाले हैं इस बार एमपी कर देंगे ठीक है तो ये कर दिया हमने मध्य प्रदेश तो अभी डेटर पार्टी का स्टेट क्या हो गया मध्य प्रदेश हो गया तो मध्य प्रदेश से आए हैं तो कौन सा जीएसटी लगेगा तब आईजीएसटी लगेगा ये बात ध्यान रखिएगा तो बी प्रेस कीजिए और यहां पर कर दीजिए इशिका डी ठीक है ये कर दिया हमने एंटरप्रेस किया एंटरप्रेस किया ये एंटरप्रेस करके यहां पे आ गए अब देखिए यहां पर स्टेट जो है इनका क्या डालना है एमपी डालना है तो यहाँ पे मध्य प्रदेश कर दिया हमने किया एंटरप्रेस किया यहाँ पे आ गया सेल्स अकाउंट अब यहाँ पर आएंगे तो कुछ भी लाइक आशीर्वाद आटा ही है तो इसी को ले लेते हैं ठीक है एंटर प्रेस किया यहाँ पे क्वांटिटी डाल देंगे तो लाइक दस किलो ले लेते हैं पैंतीस रुपए के हिसाब से पैंतीस थर्टी फाइव ओके तो ये तीन सौ पचास रुपए का सामान हो गया अब इसको यहाँ पर आए अब यहाँ पे सीजीएसटी लगाते हैं तो यहाँ पे सीजीएसटी नहीं कैलकुलेट होगा क्योंकि स्टेट अलग हो गया ना तब आपको यहाँ पर आईजीएसटी ही लगाना पड़ेगा तो यहाँ पे आई प्रेस करता हूँ देखिए अभी आईजीएसटी का लेजर ही नहीं बना है तो यहाँ पे ऑल्ट के साथ सी प्रेस कीजिए और लिखिए IGST integrated goods and service tax लिख दिया अब इसको डाल दीजिए ड्यूटीज एंड टैक्सेस में ठीक है तो यहाँ सिंपली ड्यूटीज एंड टैक्सेस में डाल दिया आपने इसे जीएसटी है जीएसटी रखिएगा इंटीग्रेटेड टैक्स है तो इंटीग्रेटेड टैक्स में डाल दीजिएगा यहां पर आ जाइएगा नॉर्मल राउंडिंग कर दीजिएगा यहां पर राउंडिंग के लिमिट दो लगा दीजिए तीन भी लगा सकते हैं एक्सेप्ट करा लीजिए तो अभी यहाँ पे चौसठ रुपए आईजीएसटी कैलकुलेट होकर आ रहा है ना खाली आईजीएसटी ही आएगा ऐसा नहीं कि आईजीएसटी अलग आएगा और कोई जीएसटी e अलग आएगा जब आईजीएसटी लगाएंगे तो खाली आईजीएसटी ही लगेगा ऐसा नहीं कि सीजीएसटी एसजीएसटी जैसे लगता है इसमें भी कुछ और भी लगेगा खाली आईजीएसटी ही लगेगा आप इसको एक्सेप्ट करा दीजिए ठीक है अब यहाँ पर ये कह रहा है कि क्रेडिट लिमिट एक ही हजार का है पहले से सेट कर रखा है बारह सौ चालीस रुपए का सामान हो जा रहा है तो आप ये बात ध्यान रखिएगा क्रेडिट लिमिट जब सेट करेंगे तो उतने ही का सामान आप उधारी में दे पाएंगे यही चीज आप अगर कैश कर देंगे लाइक यहाँ पे आप कैश कर देंगे ना तब आपको दिक्कत नहीं होगी ठीक है लेकिन फिलहाल हम इसी को रखते हैं और ये लिमिट के हिसाब से ही काम करेंगे तो यहाँ पर आ जाता हूँ आशीर्वाद आटा है कितना किलो है दस किलो है नहीं पांच किलो हम खरीदेंगे पैंतीस रुपए के भाव से एक सौ पचहत्तर रुपए का हो जाएगा तो अभी ये एडजस्ट हो जा रहा है दो सौ सात रुपए का ही है तो ये हो गया ठीक है ये अब अब देखिए फिर ये मना कर रहा है ठीक है क्योंकि ये पहले की उधारी चुकता नहीं हुई है तो ये इसलिए ऐसा कह रहा है ठीक है तो इसको आप हटा देते हैं क्रेडिट लिमिट जो सेट किया मैंने ये कहां से हटेगा आपको जाना पड़ेगा इशिका वाले लेजर में तो यहाँ पे चलते हैं इसको अल्टर करते हैं और अल्टर करने के बाद लेजर में जाएंगे और लेजर में जाने के बाद आपको कहा जाना है इशिका डी ये आ, आपको मिल जाएगा यहाँ पे तो ये देखिए ये है इशिका डेटर पार्टी और जो क्रेडिट लिमिट सेट किया है उसे आप हटा दीजिए यहाँ पे ठीक है यहाँ पे इसे डिलीट कर दीजिए हटा देना है इसको एक्सेप्ट करा लीजिए तब आपको दिक्कत नहीं आएगी ठीक है अब यहाँ पर आ जाइए वापस से बाउचर में और आप जितने का मन करे उतने का उधारी सेल कर लीजिए ठीक है आपको कोई दिक्कत नहीं है तो इसी का डी ले लेते हैं एंटर प्रेस किया एंटर प्रेस किया एंटर प्रेस किया सेल्स अकाउंट आ गया यहाँ पे क्या करेंगे यहाँ पे जो भी आपको लेना है आशीर्वाद आटा है तो आप जितना मन करे उतना बेच दीजिए ठीक है पचास किलो बेच दीजिए ठीक है पैंतीस रुपए के भाव से सत्रह सौ पचास रुपए का हो गया ना अब देखिए सत्रह सौ पचास रुपया ये एक्सेप्ट कर जाएगा अब यहाँ पे सीजीएसटी लगेगा देख लीजिएगा सीजीएसटी लगेगा कि नहीं तो लग गया कारण क्या था लगने का कि जो हमारी डेटर पार्टी है वो सेम स्टेट की है ठीक है अगर कोई अलग से आप डेटर पार्टी बनाते हैं जहां पर आपको आईजीएसटी लगाना है तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा ठीक है कैसे मैं आपको दिखा देता हूं फिर से देखिए अगर आप अल्टर करते हैं ईशिका वाले लेजर को यहां से लाइक ये देखिए ये ईशिका वाला लेजर है इसको मैं यहां से अल्टर कर देता हूं तो अभी आपको यहां उत्तर प्रदेश मिल रहा है ठीक है मैंने वहां पे उस समय चेंज किया था लेकिन फिर ये हट गया था तो अगर मैं इसको मध्य प्रदेश कर दू तो अब आप इसमें और कुछ नहीं एंटर कर सकते आपको आईजीएसटी ही एंटर करना पड़ेगा ठीक है तो यहां से वी प्रेस कर लेता हूं और फिर आ जाता हूं यहां पर और यहाँ पर इसे का डी अब लगा लिया है मैंने तो अब यहाँ पर आपको आईजीएसटी डालना पड़ेगा सीजीएसटी एसजीएसटी काम नहीं बनेगा तो यहाँ पर जो भी आशीर्वाद आटा था ले लिया हमने और सब क्वांटिटी डाल देते हैं 50 किलो डाल देते हैं और ये 1750 रुपए का हो गया अब यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आप सीजीएसटी डालेंगे तो नहीं आएगा देखिए नहीं आ रहा है लेकिन यही अगर आईजीएसटी डाल देंगे तो बस कैलकुलेट होकर वो आ जाएगा आराम से ठीक है ये देखिए आईजीएसटी तो ये आ गया तीन रुपए अब आप इसको एक्सेप्ट करा सकते हैं ये देखिए ये एक्सेप्ट करा लिया इसका प्रिंट देखना होगा तो यहाँ दो बार डी प्रेस करेंगे तो आपको प्रिंट भी दिखाई दे जाएगा यहाँ पे देखिए शायद ये वाला है यही वाली वो एंट्री है ठीक है अब इसको ऑल्ट के साथ पी प्रेस करके और प्रिंट भी दे सकते हैं क्यों नहीं जीएसटी कैलकुलेट होता है वाउचर में मैंने बहुत सारी सेटिंग्स कर रखी हैं दैट्स वाई ये सारी चीजें इसमें आपको दिखाई पड़ रही हैं ठीक है तो ये देखिए कुछ प्रिंट इस तरीके से आएगा आपका